الكتاب خرج في تونس آه، الجمعة اللي فاتت آه، autour du 6 نوفمبر خرج في تونس في une première partie تحكي على التطورات على الساحة السياسية آه، الأحزاب كيفاش طلعت ثم التوازنات السياسية كيفاش les mouvements اللي صاروا من حزب لحزب ومن عائلة سياسية لعائلة سياسية ال partie الثانية تحكي على les transformations اللي صاروا au niveau légal et au niveau de la société والجزء الثالث يحكي على عام 2019 اللي هو وحده يلزمه كتاب معناها لو شانتاج نتاع انتخبوني انا باش نحميكم من الخوانجيه مشى عام 2014 وما مشاش عام 2019 كيفاش فما قضايا كيف السياده الوطنيه عاودت رجعت قضايا مجتمعيه زاد فقنا للمجتمع محافظ عاود فكرنا المجتمع اللي هو محافظ برشا عباد كيف سي لطفي المرايحي ما كان يعرفوا حتى حد آه سعود سيف الدين مخلوف ائتلاف آه، الكرامه معناها قضايا المحافظه ما زالت موجوده وهذا يطلب من التقدميين ولا اللي داعيه تقدميه باش يعاودوا يخموا كيفاش يطرحوا مسائل الحريات اللي بالنسبه لي هي مسائل جوهريه اما يمكن ما كانش مطروحه بطرح باهي C'est un essai politique, ماهوش c'est pas un essai académique. كتبته كنت متشائم برشا. De la révolution à la restauration. avec un point d'interrogation معناها بالنسبه لي كنا باش نرجعوا النظام القديم ما رجعناش النظام القديم on va la Tunisie donc j'ai ouvert des, des, des perspectives il faut pas s'interdire des débats نحطوا حتى مشكله الهويه علاش لا نعاودوا نحكيو فيها نحكي فيها d'une manière posée donc ديما on essaye de remettre la question et sociale et des libertés qui vont de pair au centre du jeu جو مادريس ا دو ليكتورا ديفيرون نحكي مع توانسه يعرفوا اش صار في تونس اما كيف ما قالوا لي نحاول نفكر آه، beaucoup de détails معناها شنو ما آه، المواضيع اللي يمكن حتى تنسى تتهمش نحاول نربط من بعض المواضيع آه، باش نفهموا فما احداث يمكن ما تتفسرش اما كي ترجع تشوف كيفاش صارت تنجم تلقى تسلسل منطقي وكتابي زاد خارج في فرنسا في فرنسا الاعلام المهيمن خاصة توا فما تصاعد كبير للإسلاموفوبيا في فرنسا بالنسبة لهم كاو ربحوا الإسلاميين في تونس تونس آه، الرجعية ربحت فيها نحاول نقول للفرنسيس فما قضايا أخرى طرحها المجتمع كيف الحريات آه، الفردية والمشاكل الاقتصادية